Bu arada arkadaşlar Pikmin bizi izledi. Evet. Şaşırdınız mı? <laughs> Biz patladık arkadaşlar. İnanmıyorsun. Evet. Sorry. Ha. <laughs> Patlamaya devam. Ee, arkadaşlar inanmıyorsanız video arkada olacak. Yani bu videonun sonunda olacak. O yüzden lütfen bekle. Onun için ve Maske takın. ne maskesi ya? Onun için. Tamam tamam. Kıbrıslılar, Kıbrıslılar. Ay çok teşekkür ederim. Vallahi çok tatlılarmış. Aşırı böyle şeyler yani. Çok doğallar. <laughs> Merhaba JT Squad, Hamza Kekra. Hoş geldiniz Kekra. Kekran. Kekran. <laughs> Yakalandın yani. evet. Bugün Lil, bir dakika Lil Pequeen mi normalde? Pequeen ya. Pequeen diye... Yani ikisi de öyle. Neyse. Kaf. That's a rap name. Lil Pequeen. Hmm. Evet. A stage name. Yeah. Kafanıza sıktım. sıktım. Söyle, söyle bakayım. Kafanıza ne? Kafanıza sıktım. <laughs> Wait, what? Wait. Wait. Kafana Sıktım. Sıktım ya. Evet arkadaşlar lütfen abone ol videoyu paylaş Instagram <laughs> takip edebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz e, burada var. E, kafanıza sıkacağım. Sıkacağım. Evet. Yani sıkacağım de önce de sıkacağım dedi ama şimdi sıktı. Evet. Sıktım. Neyse arkadaşlar yani, lütfen abone ol videoyu paylaş Instagram takip edebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Ve evet videoya geçelim ya. Evet. Ya. Lil Piccolo para para. Wait, what, what, what was that for? Spor ya. yeah. 2 0 1 9 Honestly, I'm pretty sure the cats would have a <laughs> like at this moment. when they are playing Pons voice. piyonlara susmak düşer. Partilerin olduğu yerde piyonlara susmak düşer. <laughs> Stevich. Stevich. Bence bilerek bilerek söylüyor. Bilerek yaptı. Attım yayını havanı Mobotum acımaz ananı atarım Twitch'ime esmer gofretim sarışın Yürürüm mahallem benimdir burası Kütahyalı vazo Sus Serindir gecesi logo Sus Hararet yaptın kuzu Sus Vereyim çamlıca vazo Sus Kadını otunu borunu bil ne yapıyor ya? like okay okay she placed the camera in front and she was doing this. She was singing along. Like people that are passing, like they like. Ne ne ne Ben bu sulu yelerim ona yedi izler. Sunguru pandası günahını bir izle. Sıkılmak isteyen sizleri izler. Abone sayımı katlarım. Sizde var yatlarım katlarım. Çekemeyen anten takmalı. Yolumdan bir defa sapmadı. Bizim çiviç tivaç bizim bizim çiviç. Casey Rourke ve Beatrice Diva. Kro koro yazdım. Mükemmel bir koro gerçekten. Abi ben koro yazdım ya. benim Twitch Diva, benim benim Twitch Diva. Bizim Twitch Diva, bizim bizim Twitch Diva. Benim Twitch Diva. Çalmayın lan. Benim Twitch Diva baştan keskin yaparım işimi suratı ekşi çoğunun tek derdi abonede mi? Evet. Baştan keskin yaparım işimi suratı ekşi çoğunun tek Nerede abone de umurumda olmaz ama ben hepsi için çalışırım Hepsi için çalışırım İçin çalışırım Hepsi için çalışırım İçin çalışırım Hepsi Plevlerim için. Biraderimiz için. Biraderimiz için. Kardeşlerim için. Abilerim için. Paralarım için. Su için. Para, para yok ama. Tamam, tamam. Aboneler için. Hey, aboneler için. Şırım, şırım. Plevlerim için aboneler için, bacılarım için, bacılar, bacılar, kayınçolar için, kayınçolar, boçan. için, <laughs> Ay. kayınçolar için, Guy, guy, just look at the reaction of cats. Bacılarım için. <laughs> oh shit, here we go again. Oh, <laughs> she's hilarious. This man. guy's is like, no. Gerçekten çok komik. Kayınçolar için kayınço, kayınço. Çete bir pile bir salam salam Kafama tacımı takarım takarım Twitch benim oyun alanım alanım Çocukları pisten alalım Imagine, imagine, imagine buying a money sprayer ah? and <laughs> spray money for yourself. Just spray money in your house. <laughs> oh man. <laughs> yeah, actually, actually, yeah, yeah. Saint John. us DJ Maniac. <laughs> She's like, I don't oh care. Which is God. really cool though. Like Yeah, yeah, yeah. Çok havalı. I love him Yeah. Okay. O anlamda değil yani. <coughs> yani bilmiyorum. I'm <laughs> just joking ya. <laughs> yeah, she's like she's really cool. She's cute. Yeah, yeah. She's, yeah, she's cute. Uh, evet arkadaşlar, P Queen. Lil, no, uh, uh, uh, uh Lil P Queen. Evet. Evet Pikune çok teşekkür. Pikune, Pikuna, Pikune mi Pikuna? Pikune. Ya ikisi. Pikune çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Evet. Çok çok çok çok, çok çok çok çok çok mutluyuz ve Duman. Ama çekmedik yani. O yüzden duman değil. Çok çektik. <laughs> Seni çok seviyoruz gerçekten. Evet, mükemmel sin mükemmel sin ve böyle devam et. Patlamaya devam. Yani. Evet. Ben az önce dedim ama bana tuhaf baktın ya. Ama De- çok kötü bir anda dedim ki yani çok bir deprem olacaktı yani. <laughs> Bir dahaki sefere ne kadar <laughs> barış.